Thank you. masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah penuh nanam seperti udara kasih yang kau berikan tak mampu pangkuanmu Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu Namun doa-doa Menulis wujud tubuhku Dengan apa ku